ये दोस्तों नई बुक है ठीक है एस तिवारी की है ये कुबेर का खजाना मेरे पास इस मंथ आई है क्योंकि मैंने पहले ली नहीं है ये बुक फर्स्ट बार है न्यू बुक है मुझे इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी आपको मिलाना है अपने हिसाब से देखना है जो लोग पिछले वीक इसको लिए थे तो अब तक जो पासिंग निकल गया है उसको छोड़ देते हैं आप पासिंग चेक कर लेना ये एक और दो तारीख का है तीन और चार तारीख का है पाँच और सात तारीख का दिया हुआ है ठीक है सात तारीख से स्टार्ट करते हैं फाइव और नाइन से नाइन पास हुआ है अपन मान के चलते हैं ठीक है मंगलवार सेवन पास हुआ है ऐसा अपन मान के चलते हैं ठीक है बुधवार में जीरो पास हुई है तीनों दिन कंटिन्यू पास है ठीक है आज बात करते हैं गुरुवार की तो इक्का और जीरो था तेरह की फैमिली में जोड़ी थी तो ये भी कट में अंक ओ में पास है दोस्तों ठीक है आई थिंक बुक बहुत अच्छा चल रहा है इस हिसाब से शुक्रवार में चार और जीरो है तो चार पाँच नौ जीरो ओ में दिया हुआ है मिला लेना अब तक का पास देख लो आप लोग सोमवार ठीक है नाइन्टी थ्री की जोड़ी बनी थी नाइन पास हुआ है मंगलवार सेवेंटी वन की जोड़ी बनी थी सत्ता पास है बुधवार जीरो पाँच की जोड़ी बनी थी जीरो फाइव दोनों पास हैं ठीक है अब बात करते हैं गुरुवार की तो आज एक कट छः हुआ है तेरह की जोड़ी है ओटीसी में भी नीचे अंक दिए हुए हैं ये आपका शुक्रवार है जिसमें चार और जीरो तो दस तारीख तक निकल चुका है ग्यारह तारीख से चार और जीरो है ठीक है शनिवार में छः और नौ है नीचे लाइन दी हुई है उसको भी देख लेना एक छः चार नौ की लाइन दी हुई है पर डे के लिए अलग अलग चौदह तारीख में चार और जीरो है जिसमें फोर नाइन फाइव जीरो है और ये है दोस्तों शनिवार जिसमें दो और छः दिया हुआ है उन्नीस तारीख है फिर इसके बाद इक्कीस तारीख में पाँच और चार है तो फाइव जीरो फोर नाइन की ओ लाइन है ठीक है पंद्रह तारीख वाला वीक डेट क्योंकि आगे पीछे हैं तो पंद्रह तारीख में तीन और आठ three eight four nine O रहेगा पंद्रह तारीख दिन मंगलवार यानी ट्यूसडे वेनसडे बुधवार सोलह तीन दो हज़ार बाईस जिसमें चार पाँच नौ जीरो रहेगा ओ टी पर डे उसके साथ अंक और जोड़ी दी हुई है डेट बाईस ठीक है सत्रह और अट्ठारह तारीख सत्रह तारीख यानी दिन गुरुवार एक और तीन रहेगा एक तीन छः आठ की ओ लाइन है शुक्रवार सात नौ है दो सात चार नौ की ओ लाइन है सत्रह और अठारह तारीख में इसके बाद छब्बीस तारीख और अट्ठाईस तारीख में आ जाइए तो दो छः है दो छः सात एक है और अट्ठाईस तारीख में तीन चार आठ नौ है ये लाइन है साथ में चार चार जोड़ी दी हुई है अब बात करते हैं मंगलवार बाईस तारीख और तेईस तारीख इसमें एक छः पाँच जीरो है तेईस तारीख दिन बुधवार में दो सात पाँच जीरो है गुरुवार जिसमें थ्री और नाइन है थ्री एट फोर नाइन की ओटीसी लाइन है शुक्रवार जिसमें एट नाइन है थ्री एट फोर नाइन की ओटीसी लाइन है पच्चीस तारीख वाले बीच में कुछ खास ट्रिक दी हुई हैं जिसमें से सोमवार को फोर्टी एट की जोड़ी निकल चुकी है नाइन्टी थ्री बनी थी और बुधवार से शुक्रवार तक में दो सात एक छः की सी लाइन थी तो आज मान के चले अपन छः लग चुका है ठीक है अब शनिवार में 19 तारीख में सिंगल अंक की स्कीम है दोस्तों जिसमें दो से नौ की एक ही जोड़ी दी है अचूक जोड़ी है उन्नीस तारीख मिस मत करना टोटल भी लेके चलना ठीक है लास्ट जोड़ी है आपकी मंगलवार बाईस तारीख जिसमें फाइव नाइन और एट नाइन की जोड़ी है इसके साथ बुक समाप्त होती है बेस्ट ऑफ लक तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद